やもや嫌なことぽいっとね杉の木てっぺんに干してさよなら h わこわこわこわクワクワク生きる力しわしわ幸せふわりをほほなんかなんか仲良し仲しこしよしこの歌 誰かの悪口はやめて楽しいことばかりいっぱい考えようワクワクワクワクワク笑う心うふえへやはは割をほほもっともとっともちお踊れわれ命この歌とまれていい 小柳さんめめめめ小鳥さんピピチュコップさんブブブブまとシさんひもカエルちゃんケロケロアヒルちゃんカっこわくあなたもはいほみんな集まれいいワクワクワクワクワク生きる力しわしわ幸せふわりをほほなんかなんか仲良しなかしこしよしこの歌とまるでいい